Hammaga salom, men Umid yana sizlar bilan birgaman. Mavzumiz proporsiya. Mavzuni boshlashdan oldin men sizlarga aytay, like bilan podpisatsiya degan narsalarning borligini eslatib o'tay. Demak, boshlaylik. Proporsiya nima ekan? Proporsiya o'rta xatlar bilan ichki xatlarni ko'paytmasi ham xuddi shu narsaga teng degan ma'no ekan. Ya'ni bu B bilan C ko'paytirsak teng ekan A bilan D ni ko'paytmasiga degan ma'noda. Ya'ni o'rta xatlar ichki xatlar degan degani ekan demak tali bunday shakllarda esa biz bu shaklni qo'llasak ham bo'lar ekan diqqat bilan qaranglar bundan tashqari biz bu shaklni qo'llasak ham bo'lar ekan ya'ni suratlarni qo'shishimiz bo'lishimiz yoki ayirishimiz mumkin ekan yoki shu bilan birga suratlarni xuddi bir xil songa ko'paytirishimiz mumkin ekan ya'ni bu tarafni m ga ko'paytirdik bunisi tenglikda n ga xohlagan narsamizga ko'paytirsak ham hech qanaqa buzilish bo'lmaykan bu degani endi men sizlarga bu narsalarni yaxshilab qaramanglar misollar yordamida tushuntirishga harakat qilaman <clears throat> demak misol berilgan bizlarga boyagidek bo'lganiday debdi to'rt a minus ikki b plyus uch s saksonga teng bo'lsa s ni toping debdi bizlar s ni qanday topamiz esni topishda yo'li quyidagicha ya'ni buni ham bizlar teng k desak bo'ladimi ya'ni bo'ladi chunki buni esni o'rnida qanaqadir son bo'lib o'n to'rtga bo'lsa qanaqadir javob chiqadiku baribir bizlarga shu k degan ma'noda ya'ni ya'ni bu degani s taqsim to'rt teng k debdi demak bizlarga nima kerak s kerak sni qanday topamiz hozirgina aytganimizdek proporsiya qilamiz ya'ni buni tagida bir borligini bilamiz o'rta xatlar ichki xatlar deganday esimiz teng ekan to'rt k bo'ladi bundan kelib chiqayotgan narsa ya'ni endi bizlar xuddi shunday bni ham topib olamiz b taqsim yetti teng k bo'lsa bimiz yetti k bo'ladi xuddi shunday amiz a taqsim uch teng k bo'lsa amiz teng bo'ladi 3k ga ya'ni bu shaklda menimcha tushunyapsizlar chunki bu normal tenglamaga o'xshab qoldi sini topish uchun buni bunga ko'paytirishimiz kerak edi ya'ni sini topdik deb o'ylaymiz 4k s 4k ekan endi xuddi shuni bizlar misolga qo'yib qo'yib ko'ramiz endi mana misolimiz nima 4a 2b plyus 3 c teng 80 degan misol endi a ni ko'rgan joyimizga bizlar nima yozamiz 4 ko'paytirilgan a nimaga teng 3k ga 3 ko'paytirilgan k minus 2 b ko'rgan joyimizga nima yozamiz bizlar ko'paytirilgan 7k yozamiz plus 3 ko'paytirilgan ni 4k yozamiz s ga teng ekan nimaga 80 ga 80 ga teng ekan endi bundan bizga nima keladi 12k minus 14k 3 karra 4 12 plus 12k teng 80 endi buni hisoblaymiz nima bo'ladi <clears throat> bu 12 bilan 12 24 beradi 24 dan 14 ayirsak 10k hosil bo'ladi 10k teng ekan 80 ga ya'ni kamiz nima bo'ladi teng ekan 8 ga javobini oldik bizlar endi 8 ga kamiz 8 ga teng bo'lgandan keyin endi bu yerga xohlagan bitta anomizga qo'yib ko'ramiz ya'ni mana yerga yerga qo'ysalargan bo'ladi kamiz 8 bo'lgandan keyin 4 4 ko'paytirilgan 8 esimiz teng ekan 38 e, 4 karra 8 32 bo'ladi. Ya'ni xuddi shunday b ni ham topib olsak bo'ladi, a ni ham topib olsak bo'ladi. Ya'ni bu shaklda. Endi bizlarga ikkinchi xil misol, <clears throat> ikkinchi xil misolda bizlar ikkinchi formuladan foydalanamiz. Ya'ni qani qani bu formula? Mana suratlarni mahrajlarni qo'shsak ham ayirsak ham bo'ladi degan edik bizlar suratlarga mahrajlar bir xil narsalarga ko'paytirsak ham bo'ladi degandik bizlar ya'ni bular bir biriga qo'shamiz x plus y plus z taqsim deymiz besh x minus y qo'shayotgandik bizlar to'rt y plus z e, plus ikki z minus ikki x deymiz endi bu yerdan bizlar nima hosil qilamiz teng deymiz 5x bilan 2x bizlarga nimani beradi 3 ni beradi 4y bilan 2 y o'zi bizlarga 3y beradi ya'ni 3y beradi z bilan 2z esa bizlarga 2z ni beradi tepamizda nima bor x y z bor endi buni bizlar qaysi ko'rinishga olib kelsak bo'ladi buni 3x plus 3y plus 2 a, bu 2z emas 3z bo'lar ekan uzr buni bizlar qaysi ko'rinishga olib kelamiz x plus y uzetimiz zimiz uz joyida turadi buni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz ya'ni e, qavs ko'paytuvchilarga ajratamiz ya'ni bu yerda x plus y plus z shakliga keldi endi nima qilamiz bular soddalashgandan keyin bizlarga bo'lsa k ni toping devdi kimiz ya'ni buni javobi k teng bu yerda 1 qoldi 1 taqsim 3 shakliga keldi proporsiya mavzusi ham soddaroq qilib tushuntirganda mana shunday tugaydi menimcha bu mavzu ham unamli yana bir marta eslataman like bosib podpisatsiya qilishni unutmanglar hayr